قدام الناس كتير أول بأول احمي نفسك من المرض رجعنا لكم تاني بعد فاصل صغير آه النهارده فقره الاسعافات الاوليه بنتكلم عن حاجه زي ما بنقول كل يوم هي كل حاجات فكره الاسعافات الاوليه اللي احنا بنجيب لكم حاجات ممكن تحصل معاكم في البيوت او هي غالبا مش بتحصل يعني بتحصل ما فيش بيت مصري ما حصلش فيه الكلام ده مفيش بيت مصري كان عندها ست مثلا قاعده في البيت وابنها مثلا بيلعب بالعجله ولا بيلعب بحاجه وطلع الله يا ماما انا وقعت على ايدي فتعورت دي اول كلمه بتتقال آه، او ما في ست بيت مثلا بتكون متقطعه السلطه ولا حاجه او تتعور او ان السكينه تعورها او ان حد مثلا يكون بيلعب في حاجه وتاذيه يعني النهارده هنتكلم فقره السمات الاوليه عن النزيف او نزيف الجروح لما نلاقي جرح نعمل فيه ايه ازاي نعرف الجرح ده ظروفه ايه ازاي نتعامل معاه ازاي نطهره لحد ما نوصل لمختص على الاقل ازاي نتعامل في البيوت ثلاث النهارده معانا طبعا حسام آه، قاعد على الارض زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي في الكاميرا خالص والله <laughs> إيه. وايده مغرقه خالص تعبان ايدي وجعاني ايدي وجعاني في البدايه يا جماعه ان حد بس احنا في ثلاث انواع من الجروح اللي بتسبب نزيف او تسبب ال bleeding او الدم يطلع او الجرح الجرح العادي جدا ال scratch اللي هو ممكن يحصل للطفل بعجله ممكن يحصل اللي هو خدش اه لو وقع لو شخص وقع مثلا والجلف بيسموها الجلفه او الكلام ده كله ودي عباره عن بتبقى تعويره صغيره جدا فكرتها بسيطه جدا وفكره علاجها بسيطه جدا احنا مثلا مثلناها زي عند حسام وقعت على ايدي مثلا يعني. معلش اهو ده جرح صغير جدا نعتبره ان ده جرح صغير جدا عند حسام حصل يا ساتر لا قدر الله احنا اول حاجه احنا احنا بنعوز حاجتين بس حته قطنة احنا بنتكلم في الجزء ده الجرح ده فهي احنا هنجيب حته كحول حته قطنه وهنغط وهن هنعمل كحول فيها فكره الكحول في ايه آه. عشان خاطر التطهير مش اكتر من كده احنا جرح صغير ما بينزفش بس هو عباره عن scratch او يعني خدش. آه، خدش او جلفه زي ما الناس بتقول وطبعا فه... برضو قبل ما نطهر يا طايع بنغسل ايدينا نطهر آه، ايدينا اه دي حاجات مهمه جدا على سواء كان بميه وصابون او بالمواد اللي هي المطهره اللي موجوده دلوقتي في كل البيوت اللي اعلاناتها مشهوره في كل حته نطهر ايدينا كويس قبل ما نستخدم حاجه الله ينور عليك يا احمد احنا لازم ست البيت يا جماعه لنفسها لابنها لازم تغسل ايديها كويس جدا بالميه والصابون بالنسبه للدكاتره احنا بنلبس gloves فكده كده بنبقى متعقمين بس ست البيت لازم تغسل ايديها كويس خلص الدبان هيطلع احنا دلوقتي خلاص في جرح احنا هنجيب حته قطنه بكحول وهنروح شايلينها كده تمام احنا كده بننظف اول حاجه عملناها دلوقتي احنا بننظف الكحول بالظبط غسلنا ايدينا طبعا اول حاجه بعد كده نضفنا بالكحول مكان الخدشه او مكان التعويض والكحول في فكرته ايه يا احمد الكحول فكرته اللي هو عشان التطهير تطهر مكانه آه. بالظبط عشان انت هتطهر وتروح قافل على المكان كده ببلاستر عادي جدا وهتسيبها عشان خاطر تقفل وتكون ده البلاستر الصغير يا جماعه اللي هو بعد ما نسحب عين تحليل ولا اي حاجه اللي بربع جنيه صغير خالص تحس حاجه تحميها بس بالظبط اللي هي بتكون بعد كده آه، التجلط واللي الجرح يقفل والقشره السوداء اللي بتتكون دي تمام مش اكتر من كده عشان تقفل على نظيف تمام تمام ادي اول نوع من الانواع تاني نوع من الانواع يا جماعه الجرح النازف الجرح اللي انت لو اتعورت بيه آه تنزف آه ست بتقطع سلطه حصل لها مثلا جرح شخص مثلا حاجه دخلت فيه وعملت له جرح الجرح النازف ده فكرته بصوره مبسطه جدا زي الجرح ده احنا جرح فيه كميه دم كتير جدا كميه كاتشب كتيره زي ما انتم شايفين كاتشب اه كاتشب يا جماعه أيوة. بس اهل يعني اللي بيتفرجوا علينا <laughs> احنا اول حاجه هنعملها بصوره مبسطه هنجهز معانا شاش ودريسنج ادي الشاشه اهو لازم نعمله برده نفتحه وقطنا عشان الناس مش برضه نحب ان هو الساده المشاهدين يا جماعه شنطه الاسعافات الاوليه تبقى موجوده في العربيه او اللي هي بتبقى موجوده في العربيه لازم يبقى في حاجه صغيره في زيها في البيت فيها اهم الحاجات انت بتحتاجها كل حاجه والنوه ان هي كلها على بعضها ما تكلفش 10 جنيه ما تكلفش حاجه هي يعني. شاش قطن كحول بلاستر بلاستر وخلاص ده اهم الحاجات اللي المفروض موجوده فيها انا هعملها بقى ما فيش شاش ولا بلاستر ولا في اي حاجه كشخص عادي حاجة جدا اه موجود في البيت بدل الشاشه انا جايب شويه مناديل عادي جدا و شاش مش اكتر من كده الفكره في آه، ايه بقى كنت جايب مناديل اه, آه، بالظبط انت دلوقتي عندك جرح مقطوع فيه في كميه دم بتطلع كتيره جدا اول حاجه هتروح حاطط اول حاجه هتروح حاطط كده طبعا هتغسل الجرح كويس وهتروح حاطط اغسله بميه مثلا ولا ميه اه احنا بنتكلم في البيت يعني احطه تحت الميه بس كده تحت الميه الساقعه اه واحنا اهو ادي ادي اول طبقه من طبقات الدريسنج حطيناها وهروح لافف شاش عليها جدا بصوره مبسطه ده طبعا يا جماعه بعد ما عقمت يعني أوه. احنا دلوقتي عقمت انت غسلت الجرح تغسل ايديها اه إيه؟ انت غسلت ايدك الاول بعد كده غسلت بعد كده غسلت الجرح تحت الميه بالظبط بتاخده على لو في اي حاجه كبيره حاجه تطهره وبعدين نغطيه وبعد كده اه بنطهره مثلا بكحول ولا بحاجه او بتدين او اللي موجود في البيت بالظبط وبعد كده نبتدي نلف فيه بالظبط احنا شايفين زي ما احنا شايفين اهو لسه كانه لسه الجرح بيطلع دم تاني شايف الدم يا احمد ده اه تمام مش واضح الكاميرا المنديل هنا يا جماعه فيه زي اثار دم بسيطه كده لسه في دم تاني يعني. آه. تمام اروح انا عامل ايه بالظبط وانا عامل الشاش هسيب الشاش زي ما هو ماشي لوش عشان كده كده الدم يقف ويتجلط اروح حاطط آه، شاش تاني او منديل تاني عليها كده واكمل, لف, تاني. تاني اوكي طب لقينا لسه بيجيب دم نعملها تاني لو لقينا لسه بيجيب دم اهو لسه اهو يا حسام بيجيب دم آه. ده الكاتشب ده مركز <laughs> لسه اهو بيجيب نقطه دم فنروح حاطين التالتة الطبقه التالتة ونكمل لف لتالت مره ولو خلصوا الثلاث طبقات الت... لا ما انت كده كده انت مفيش اكتر بقى من مناديل عندك او الشاش اللي احنا مم. لازم اللي احنا نحط كذا طبقه اهم حاجه يا جماعه ايه ما نشيلش اول طبقه دي اهم ما في الموضوع اول مم. طبقه دي هي اللي بتقفل مجرى الدم او او سريان الدم طيب لو جرح طعني بقى واحد واخد طعنه ده جرح عميق لكن من فوق مواس كبير انا انا هوضحها لك بقى آه. الفكره بس يا جماعه بصوا احنا دلوقتي بالنسبه للجرح كده غطينا جرح عملنا كل كده كل ده والجرح لسه بينزف يعني لا قدر الا الجرح جايب شريان او وريد الموضوع سهل جدا انت عندك هنا الشريان الرئيسي اللي بيغذي الطرف ده من غير ما تحس بيبقى الشريان الرئيسي بتاعها قبلها بحوالي 4 سم يا جماعه لو حد حط ايده في المنطقه دي هيحس بالنبض تحت العضله اللي هي الباي على طول بالزبط. ده اسمه البريك الارتري او اللي هو بنسميه بالعربي ايه هو بريك الارتري البريك الارتري هو ليه اسم الشريان الذراعي تقريبا او حاجه بصوره مبسطه المفروض نعمل ايه بس احنا دلوقتي الشريان عمال ينزف واحنا احنا هنحط ما بيوقفش آه، آه، النزيف بصوره مبسطه هجيب حته اشرب قماشه اي حاجه تشوفها في يعني قدامك تعملها بيها يعني بالظبط هتروح شادد لو تطلع على قبل اي جانب هنا كده تطلع قبل الجرح ب 2 سم او 3 سم بحيث ان تكون لو خدت دواليزي مغذي يعني مثلا لو الجرح هنا فاحنا بنحاول نفتح هنا بحيث ان تكون خدت دواليزي مغذي ليها وهي وهي قفله عاديه جدا واروح شادد اقفل انا آه لما اقفل هنا بتبقى في عينة التحاليل لما نيجي 70 تم من حد ولا حاجه انا لما اقفل هنا انا هقفل على الشريان فبالتالي البليدنج اه هيقف بالظبط ومن اهم الحاجات في الجزء ده انت عندك الشريان الرئيسي ليها هنا وفي الركبه هنا برضو في الشريان الرئيسي ليك هنا آه. خلف الركبه بالظبط من هنا تيبيال اه من من هنا كده هروح رابط هنا وهروح رابط هنا ده في حالات النزيف اللي ما بتوقفش تماما تمام. احنا عندنا بقى ثالث نوع من انواع الجروح الجرح اللي هو بجسم مدبب جرح طيب. بجسم مدبب ماما وبابا واختي واخ اختك والمدام في طيب. البيت وكل ستات البيوت لما جت قطعت في الص... في ايديها مثلا الصباع اللي اتقطع تربط صباع واحد ولا تربط الايد كلها لا تربط صباع واحد صباع واحد اه، تلف بالزبط. على الجرح نفسه ولا تلف وراه بقى زي ما انت بص احنا ممكن نقولها ابسط فده يمكن ده بيحصل كتير برضو احنا مم. اول حاجه يا جماعه انت دلوقتي مثلا بتغسلي تقطعي حاجه صباعك اتقطع ها بالظبط ابدا خطوات ازاي طايع الصباع اتقطع اول حاجه هت... في مجرى ميه قدامك هتحطه تحت الحنفيه تمام, تمام؟ نفس الفكره اللي احنا عملناها هنا لو لو الجرح صغير اللي احنا هنروح جايبين كحول حته الكحول بشيش وهتقفل عليها ولا يا جماعه كلونيا او سيبير اي آه، حاجه بالظبط كده احسن اي حاجه ولازم لما تقفل ما تفضلش كل شويه العاده المصريه الغريبه افتح وابص أيوة. <laughs> بالظبط ما ينفعش كده عشان كده التجلط مش هيتم ويعني و... يعني الدم مش هيقف دلوقتي بالنسبه للحاجه الصغيره جرح كبير زي ده واحده ست مثلا لا قدر الله جابت جرح كبير زي ده هنعمل الخطوات دي اللي انت هتحط dressing وتلف ما وقفش هتحط التاني او منديل والف بالظبط ما وقفش احط منديل تاني والف تاني ما وقفش احط منديل تاني والف تاني بالظبط الله ينور عليك يا احمد ما وقفش خالص هتعمل ايه اقفل الوريد من فوق بقى الوريد المغذي اه وفي نفس الوقت اطبق الضغط صغيره على الجرح بحيث ان الضغط الزيادة الضغط على في مكان الجرح ده اوقات بيوقف بيوقف النزيف بيخلي ان ال... ان الشريان اللي موجود فيها ان هو يقف النزيف بالظبط فاحنا ست البيت هي اللي بتحدد مثلا بالنسبه لسيدات البيت او الشخص اللي هو انت الجرح عندك صغير هتعمل الطريقه دي كبير شويه هتعمل الطريقه دي طب هنا لو كبير شويه زي ده احط بن بلاش بن وبلاش الكلام ده خالص احنا بنسمع ان الناس يقول لك اه يوقف النزيف ده ايه صحته احسن بقى. حاجه يا جماعه لتوفيق لوقف النزيف النزيف ذات نفسه الدم ذات نفسه عوامل التجلط اللي فيه تعمل جلطه فتبدا تسد ربنا سبحانه وتعالى فعلا مدينا عوامل تجلط في الدم اللي احنا اللي بيطلع مننا فبالتالي اللي انت احسن حاجه تستعملها الدم ذات نفسه فيك ثالث نوع من الانواع يا جماعه اللي هو لو حاجه دخلت في جسمنا لا قدر الله سكينه آه، سيخ حديد اي حاجه باختصار حاجه باي عواطف. سبب من الاسباب آه. هنعمل ايه بالظبط فيها انت دلوقتي كل الناس مثلا لا قدر الله اي حاجه دخلت دي حاجه دخلت الله يعني اه, آه، دي حاجه دخلت اول حاجه ما ينفعش تماما اللي انت لا تشيلها ولا تغوطها عشان انت انت داخل هنا انت ما تعرفش جايبه شريان ايه او ايه انت شايف حاجه بتنزف قدامك ومش شايف هي جايبه ايه من جوه فالطبيعي ان انت ما ينفعش تيجي ناحيتها تماما اضيف حاجه صغيره ممكن تكون هي قافله حاجه ممكن تعمل نزيف لو اتشالت بالظبط يا حسام المو... الفكره بسيطه جدا انا ب... معلش يا احمد ساعدنا انت هتثبت الحاجه دي تمام تمام ما ينفعش تيجي ناحيتها خالص نثبتها جوه هنا على طول اتفضل يعني <laughs> لا انت بتعز مش كفايه انا بنام نمت مكانك النهارده الفكره بسيطه جدا انا عايز الغي فقره الاسعافات الاوليه دي <laughs> طايع علشان بتاع الكلام ده بيخليه يمنا يقعد يلعب عليه الفكره بسيطه جدا انا مثبتها اهو يا جماعه وهفضل مثبتها ما تتحركش ما آه، تتحركش آه عشان أربط شريان قوارير اهي انا واربط عليها بالظبط اهي طالعه اهي آه. واثبتها هي كده. تكون في مكانها زي ما هي بالظبط الربط عليها دي ليه يا حسام آه، عشان امنع اربط فوقها برضو انا امنع bleeding آه. ما انت لو شايف امنع النزيف انت انت لو شايف كميه الدم الناس. كبيره هتروح لازم تربط هنا آه. في انواع جروح يا جماعه مهما هتعمل ومهما هتسوي فيها الجرح مش هيقفل لازم تقفل شريان هنا شريان رئيسي المغذي للمنطقه ونقول تاني شريان بيتقفل ازاي خيط حبل اشارب اي حاجه انا بشوف ناس في ال... سلك كهرباء آه. اي بالظبط والله يا حسام انا بشوف ناس في الطوارئ ربنا بيكرمها بتقفل بسلك كهرباء حبل باي حاجه المهم ده ثالث نوع اللي انت دخل فيك حاجه لازم تثبتها ما ينفعش تشيلها وتثبتها كويس وبطريقه كويسه جدا كده بس برضه وتروح رايح المستشفى انا لما انا بتروح لي المستشفى انا بعمل اول اسعافات ليا اللي انا باجي طبعا الموضوع ده تاني عشان طبعا ده جسم مش نظيف لازم بقى نشوف دكتور اوعيه يبص على الاوعيه اللي فيها ودكتور اعصاب شكل اعصاب بس الفكره دي كلها بتبقى في الطوارئ بتاعه المستشفيات اللي السادة مش يعني ما مش عايزين نتطرق آه، فيها في دي بالذات يا جماعه في نفس النوع ده بالذات او النوع اللي يكون فيه حاجه داخله جوه ده احنا بنعلمكم الاسعافات الاوليه دي مش عشان يعني انت تعملها لحد ما تروح توصل مكان ما تعملها وتفضل قاعد في مكانك في بيتك يعني لازم تعملها وتروح المستشفى ادي ثلاث انواع يا جماعه النوع الصغير وريها بعد الكاميرا بس تيجي عليه النوع الصغير عادي النوع الصغير خدش عادي خدش صغير خدشت في حيطه آه، وقعت آه، ابنك وقع بالع... كان بيلعب بالعجله ووقع آه، خبط في اي حاجه زي الحكه الصغيره <laughs> او الجاليه الصغيره النوع الثاني يا جماعه هي موجوده صغيره اتفضل يا النوع الثاني النوع الثاني اتفضل اتفضل ده النوع الثاني اللي بيبقى فيه كميه نزيف او الجرح النازف ده الطريقه اللي احنا بنعمل بيها ده النوع الثالث لا انا اللي اتكلم لو سمحت خلاص كفايه عليك النوع الثالث ده يا جماعه انا اللي مطعون النوع الثالث ده لو في حاجه داخله جوه ايدك دي ما بنشيلهاش بالسهل عشان تبقوا عارفين دي ممكن احيانا الدكاتره الجراحين بيفتحوا حوالين منها عشان يشوفوها قافله ايه قبل ما يشدوها فدي مهمة جدا ان احنا نتأكد نحافظ عليها في وضعها زي ما هي نربط حوالين منها كويس يبقى احنا قافلين عليها كويس كأننا ضاغطين على الجرح او لو لقينا النزيف لسه مستمر ولسه في نزيف شديد يبقى هنربط الفوق ربطه شديده زي اللي طايع ربطها لنا الناحيه بالظبط المره الجايه ان شاء الله هنشرح لكم باذنك يا رب الطعنات في منطقه البطن الانفلات الامني ومطاوي وخناقات وحاجات غريبه كده ما ينفعش تشيلها برضه يا حسين ما ينفعش تشيل ما ينفعش تشيل تعمل فيها ايه بالظبط او لو حد طعنك بحاجه وشدها وانت عمال خرخر دلوقتي هي الفكره بسيطه صحيح اه اي جسم غريب يخش الجسم ما ينفعش الانسان يتدخل ما الفقره بتاعت الاسبوع الجاي لا لا هو انت فكرتني بحاجه انت زي ما انت بتتكلم على الطعنه مثلا طب افرض اللي انت نزفت كتير جدا ودمك نزف ايه اللي هيحصل لك ايه shock. في fainting آه. لا الاول fainting وبعد كده shock فحسام زي ما هو اهو زي ما بنشرحها لكم كل مره الدوخان او الهبوط اللي بيحصل سواء كان من نزيف او من غير نزيف يعني واحده في فرح ابنها بالظبط اللي سخسخت <laughs> يعني الطبيعي يعني الطبيعي يا حسام باختصار عشان آه يعني الطبيعي اللي انا باجي نايم العيان على السرير مفيش سرير هنروح منيم الشخص اللي باختصار ننيمه على الارض كده على الارض ونرفع رجليه لفوق ارفع يا ابني ارفع كويس ورفعت رجل حسام اهي بس أيوة. الفكره كده لما انا برفع رجل حسام اللي الدم بيرجع على المخ اه الدم بيرجع للمخ عشان احنا قلنا برضه ان في شرايين كبار هنا بيتقفلوا فتبقى ضامن كميه الدم وصل لمخك كويس جدا ومعلش بحاجه نعلق فيها كده بسيطه ان لازم اي حاجه مجروحه عندك تبقى فوق مستوى القلب يعني انت ايديك اهي يعني لو نزيف او ارفع ايدي فوق بالظبط ودي فكره بقى كده تبقى ايه شكرا جزيلا تقلل كميه النزيف شكرا جزيلا يا جماعه ويا رب تكونوا استفدتوا وانا اتشلفطت النهارده والكاتشب غرق الدنيا واتربطت وعملت اهلي في البيت يطمنوا ده كل ده تمثيل طايع آه، وفي حاجه بس ان الساده المشاهدين يا جماعه اللي بياخدوا اسبرين بالنسبه لو والجرح او الكلام ده كله بالنسبه لمرضى القلب لازم يوقفوا الاسبرين تماما عشان ده بيعمل سيوله في الدم وهيزود كميه النزيف تمام آه في الاخر خالص بنحب ان هو الساده المشاهدين يا جماعه اللي ما عندوش شنطه اسعافات اوليه يا ريت تجيب شنطه اسعافات اوليه شيش شنطه اسعافات اوليه مش هتكلف 10 جنيه مهمه جدا جدا جدا هنجيب لكم هجيب انا شنطه اسعافات معايا بكره ان شاء الله ازاي نجمع شنطه اسعافات خلاص ربنا يحمينا ويحميكم باذن يلا. الله وكل الاسعافات ان شاء الله هتلاقوها معانا فاصل صغير ونرجع لكم مع فقره السوق واسعار الخضار والفاكهه النهارده تكون احسن كده من ناس كتير